закончилось, к сожалению, нам все было очень приятно их слушать, видеть. Надеемся, что такие вообще будут играть и они однажды, а не повторятся. Наш тоже любимые, но уже горячо любимые музыканты. Чуваки, которые играли перед нами, были просто охуенные, я считаю. Да, другого слова не найти для этого. Ну, пока мы начнем греться с наших песен, а потом потихоньку пытаемся поделать ремейки. С днем рождения Курта Кобейна. К сожалению, его с нами нет уже долгое время. Его было бы несколько дней назад, 46 лет. Старый пердун. А так он остался вечно молодой и вечно пьяный. Давай Israel, Canada, meine Hose, Schuhe, Baby, what's on? Yeah.